Сегодня, 16 октября 2012 года, на Красной площади вновь состоялась протестная акция «Свободу политзаключенным». Представьте себе, в России есть политзаключенные. Точнее, те, кто восстал против гангстерской системы, выстроенной ФСБшным Аль Капоне. Гангстеры пишут и утверждают законы, судят по ним, а потом пропагандируют свою точку зрения во всех СМИ. Свободу политзаключенным! Свободу Владимиру Акименкову за эту акцию. Наши, наши товарищи на 15 суток попали в спецприемник. Они там на сухой голодовке. И одному из них стало плохо. Отвезли на скорой помощи в больницу. Ну, уже вернули. Акименкову! Воду полит заключенным! Долой кремлевских оккупантов! Смерть оккупантам! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Путин будет казнен! Путин будет казнен! Путин будет казнен! Свободу Олегу Прудникову, голодающему в спецприемнике! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Тиранию! Долой режим Путина! Долой власть чистов! Долой власть чистов! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Держи, давайте подумаем. Акция продолжалась не более двух минут. Она собрала толпу зевак. Многие из них смеялись. По всей вероятности, они не верят в то, что со страной происходят серьезные вещи. Мы хотим привлечь внимание к этому беспределу. У нас кого угодно за выход на Красную площадь могут посадить на 15 суток и заморить там, не допуская к людям врачей. Об этом наша акция И о, о том, что нас всех стараются запугать 15 сутками, репрессиями, избиениями. Всех, кого привозят в Китай-город здесь, избивают. Избивали в прошлый раз и позапрошлый раз всех моих друзей. Э, приезжал в центр Э, и лично господин Окопный, он по, по одному вытаскивал э, наших ребят, которые в прошлый раз, здесь несколько дней назад, стояли на той же акции, и сбивал вместе со своими вертухами каждого, запугивал, угрожал. И мы не знаем, чем это закончится возможно, Свободу будут заводить дела. Мы хотим, чтобы об этом э, знали в нашей стране, об этом наши акции. Вы что там бьете человека? Бьете? Вы что э, бьете э, человека? Женщина! Свет, свет! свет посвети! Не бейте! А, толкают на путь гражданской войны. То, что мирно они уходить не хотят, усиливают репрессии. Они, наверное, хотят, чтобы мы воевали с ними с оружием в руках. Так и будет. Препятствуешь работе СМИ. Препятствуйте ну, что, работе прессы. Не препятствуйте работе прессы. Это уголовное преступление всех мировой СМИ. Э, э, э. Как же случилось, что на всю Россию нашлись всего лишь три девушки, способные заявить о том, что им претит жить в Бандастане, и они хотели бы все поменять. Протестующих уволокли в ОВД «Китай-город». Там на них составят протокол, а потом изобразят суд, которого нет, как и совести как и государство. Когда большинству обманутых граждан все равно, что происходит в стране, лишь бы меня не трогали, меньшинство томится по тюрьмам, по политическим статьям. И это очень выгодно для гангстеров, окопавшихся у власти в России. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.